Alun Davies yn galw arno fe i roi'r bil, bil y Gymraeg yn y bin. Mae e'n warthus o bil sy'n cymryd hawliau o ddiwrthon ni um, fel siaradwyr Cymraeg. Mae pobl Bryn y Gwent, mae pobl Bryn Mawr wedi bod yn arbennig, wedi dangos cefnogaeth arbennig i ni, a maen nhw moyn i'r Gymraeg fyw ac moyn i siaradwyr Cymraeg cael